w tandetny. Niby Ameryka, a takie dziadostwo. A ty to kto? Na imię mam Wiktor, ale zwoł mnie podwórkowym. Ja jestem Błażej. Co to? Co to ma znaczyć to na niebie? A to. A więc stało się. Niby co? Legenda. Legenda o starożytnym. Gdzieś tu nawet mam pokaz slajd. Masz laptopa? Tak. Zaraz przyniosę. Jest pendrive. Dwa gigabajty. Enter. Legenda głosi że dawno temu była tylko jedna planeta. Dla wszystkich inteligentnych istot fizycznych. 200 razy większa niż Ziemia. Rasy ludzi i kosmitów żyły razem bez podziałów. Ale pewnego dnia, na wskutek eksperymentów jądrowych i mutacji, wyodrębniła się rasa ich. Czy to są kaczki? Tak, ale te inteligentne. Oni za cel postawili sobie władanie innymi i wywoływanie konfliktów. Sprawiało im to satysfakcję. Zaczęli skłócać ludzi i nastawiać innych przeciwko sobie tylko ze względu na to, że jedni mają rogi, a inni okony. Wprowadzali ograniczenia, biedę i podziały. Aż pewnego dnia pojawił się obdarzony tajemniczymi mocami starożytny pół cyklop. Spostrzegł, że może być lepiej na świecie. Uderzył raską w grunt i rozdzielił planetę na setki mniejszych. Każda na jeden gatunek, czasami na dwa. Rozproszył je po kosmosie i sprawiłby każdy z nich zaczął od zera. Gdy każda z nich osiągnie odpowiedni poziom, zjednoczy je wybroniec, Człowiek o każdej wiedzy i mądrości. Wszystko, co związane z inteligentnymi, ma być przeniesione w jedno miejsce w kosmosie. W sensie, że blisko siebie, nie w jedno. I to nie tylko planety, ale też inne czasy i wymiary. Ty to tak z pamięci wszystko? Nie, nie. Ściągawkę mam pod slajdami. Wasza indycowość. Sprawdziłem całą okolicę. Są to tylko indyce. O, nawet się rymuje. Nie ma bogów ani kosmitów. Mam pewien pomysł, dlaczego to tak wygląda. Jaki to pomysł, nędzny sługo? Otóż, może żyjemy w grze. I dzieciak właśnie walnął w komputer i się popsuło. Jakim idiotą trzeba być, żeby wymyślić taką głupotę. Przecież to wszystko jest prawdziwe. Jak się nażer fasoli, to potem czujesz, prawda? No niby tak. A jak się uderzysz, to cię boli. No tak, ale pani, to może jest zaawansowana symulacja. Nie bądź głupcem i zejdź mi z oczu, idiota, że ja z takimi ludźmi pracuję. To jest mój wielki pałac, a nie jakaś tania gierka na PSO. Co jeżeli... Y, y, Łukasz! Tak, wasza uwodzicielskość. Sprawdź, czy to gra. Przynieś mi solidne informacje. Tak jest, wasza różowość. Pięknie. Co takiego, imperatorze? Ta planeta. Idealna do panowania. Jak w snach. Na razie patrzymy na tylko jedno małe państewko. Reszta planety jest o wiele inna. W takim razie, niech ten kraj będzie wszędzie. Patrz na tych naiwnych ludzi, te ich cierpienia i ta pijana. Wiesz, co można z tym zrobić. Ale nie bardzo możemy sprawić, by inne kraje stały się Polską. Niektórych rzeczy nie zmienimy. Proszę mi zaufać. Uczyłem się o tym w podstawówce. Też się kiedyś uczyłem. Zróbcie co w waszej mocy, panie Duma. Zostaniecie prezydentem są Jedi i Sidowie. Tylko skąd ja to do cholery wiem? O Jezu, co z tobą? Jak ty wyglądasz? I czemu zwisały ci jaja na ustach? Nie wiem. Zjadłam tego kotleta z wczoraj i poszłam do ciebie. W drodze jakoś tak się dziwnie poczułam i ja to jestem. Ale brzydka. No nie przesadzaj. Wcześniej byłaś brzydsza. Boguś. To, no, to, to, to znaczy, zawsze byłaś piękna, a teraz z każdym dniem stajesz się tylko piękniejsza. No wiadomo, lepiej patrz na tych za oknem, z tymi jarzeniówkami zamiast mieczy. Bez sensu. A może to nie są jarzeniówki? I co? Mówiłem, że tak będzie. Oj, Maciek, Maciek. Ile razy powtarzałem. Przez ciemną stronę umrzesz. A ty nie. Ten twój dziadek nie opowiadał ci bajek o nieśmiertelności. Gówno prawda. Nie da się być nieśmiertelnym. A potem jeszcze te sny i ograżenia. No i patrz. Gdzie doszedłeś?